ya suasana festival sadranan yang diadakan di desa Unje sedang dilaksanakan sekarang menuju arah masjid ya ini dari RT 1 RW 1 RT 2 RW 2 ya sedang berjalan selamat datang peserta yang berada Oh, kalau tradisinya itu di sini nih terus terang aja itu kalau seperti bulan Saban itu ya bulan Saban itu nisfu mengadakan nisfu Saban yaitu acaranya tumpengan ya masalah Islam apa itu kan saya juga mengikuti dari nenek moyang terutama itu kan di sini itu kan ada wali lo namanya Said Kuni masalah aboge itu dikatakan Islam Islam Jawa pertama kali merintis aboge itu kan tahunnya Alif hari Rebo pasarannya Rawage jadi aboge jadi kenapa kok jatuh satu Ramadannya kok hari Jumat hmm. ya kan ketemunya satu Ramadannya itu cuma wakil cara menghitung itu dom nomro dom nomro bulannya Ramadan harinya nenem pasarannya loro kata orang Jawa itu loro kalau anak sekolah ya dua gitu loh ya Caranya bagaimana? Caranya yaitu kembali maring satu Muharram karena satu Muharram itu menanggalkan satu Muharramnya itu hari Ahad pon Ahad Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Kemudian, ya nah, terus ponnya karena Ahad pon jatuhnya cuma wage besok kan cuma wage pon wage. Soalnya kalau abok itu pakainya hisap, pakai hitungan bukan pakai rukyat. Menurut saya sudah saatnya dihapus gitu. Sudah saatnya dihapus dikarenakan tentang abok itu kan yang membedakan masalah hitungan puasa dan lebaran itu kalau saya telusuri ternyata nggak punya dasar nggak punya dasar dalil hadis dan Quran itu nggak ada itu menurut saya untuk saat ini yang sudah orang banyak yang pintar sudah banyak pengetahuan tapi masih dipakai itu menurut saya nggak nggak baik dan menurut saya juga dia dikatakan itu bid'ah itu bid'ah itu membuat perkara hukum Islam dengan apa tidak punya dasar dari hadis dan Qur'annya. Gitu. menjaga toleransi yang jelas kita sering memberikan sosialisasi lah walaupun ini kegiatan nantinya kan setiap masjid ini di desa kan ada tiga masjid yang satunya itu masjid Syed Kuning tetap kita dari pemerintahan desa akan selalu berbaur dengan masyarakat situ aduke ya tujuannya saling memberikan masukan dalam hal itu untuk saling hidup rukunlah di antara kita karena apa walaupun kita berbeda-beda caranya atau modelnya tetap kan tujuannya sama yang di atas kita sebagai manusia tidak boleh saling ibaratnya mengucilkan menyalahkan itu tidak punya sebetulnya itu harapan saya itu ya terus terang aja jadi nafsi-nafsi lah artinya nafsi-nafsi itu silakan mau istilahnya lana amaluna walakum amalukum itu loh cara bahasa Al-Qur'annya begitu cara bahasa onje karang raja itu anu neko yanu naku anu neko yanu neko anu naku yanu naku kayak nah, gitu